Si preguntes a la gent si conduint fan imprudències, et diran sempre que... No. No. No. No. No. Mai. Ni de conya. Si aquesta pregunta la fas als seus fills... Mira el mòbil un moment pel missatge, si és important o alguna cosa. Ho agafen i s'ho posen així, no? Estan així. Mm. Però com és que corries tant? Accelera i després frena superràpid. <laughs> Dóna una mica de por per si t'estampes o alguna cosa. Criden. Pi! Burro! Els nens sempre ens diuen la veritat. Al volant no te la juguis. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.